Bydd y ffilm fer hon yn rhoi trosolwg o ddedd plant, diddymu am ddiffyniad cosbresymol Cymru 2020. Y mis Ionawr 2020, pasiwyd y bil plant diddymu am ddiffyniad cosbresymol Cymru gan y Senedd. Cafodd y bil gydsyniad brenhinol y mis Mawrth a dawr ddeddf i rym y mis Mawrth 2022. Pam wnaeth Llywodraeth Cymru gyflwyno bil plant Cymru? Yn 2019, cyflwynodd Llywodraeth Cymru y bil i helpu ddiogelu hawliau plant. Rydyn ni am roi'r dechrau gorau posib mewn bywyd i blant a rhoi diwedd ar gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru. Beth yw cosb gorfforol? Mae cosb gorfforol yn cynnwys unrhyw weithred o giro plentyn fel cosb, nid dim ond smacio. Mae gan bob math o gosb gorfforol, o dan unrhyw ymodau, y potensial i fod yn newidiol i blant. Beth yw'r amddiffyniad cosb resymol? Sefydlwyd y cysyniad o gosb resymol yn 186 dim. Mae rhieni neu oedolion eraill sydd â chyfrifoldeb rhiant yn gallu defnyddio'r amddiffyniad o gosb resymol os cant ei gyhyddo o ymosod cyffredin a chiro plentyn. Nid yw'r amddiffyniad hwn ar gael i oedolyn, os yw'n cael ei gyhyddo o ymosod ar oedolyn arall. Dros y blynyddoedd, mae deddfwriaeth wedi cyfyngu'r amgylchiadau lle gellir defnyddio'r amddiffyniad ac wedi cyfyngu'r lleoliadau lle gellir cosbi plant yn gorfforol. Mae cosbi corfforol yn barod yn anghyfreithlon mewn ysgolion, cartrefi plant, cartrefi gofal maith awdurdodau lleol a lleoliadau gofal plant. Rydyn ni yn cymryd y cam nesaf ar y daith hon drwy gael gwared ar yr amddiffyniad cos brysymol. Beth mae'r byd yn ei gredu? Confensiwn y Cynhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn yw'r sail un polisi ni ar gyfer plant. Mae'r confensiwn yn cydnabod bod unrhyw gosb gorfforol yn torri hawliau dynol plant. Mae dros 55 o wledydd ledled y byd eisoes wedi rhoi diwedd ar gosbi plant yn gorfforol – rydyn ni'n falch o ymuno â nhw. Beth fydd y ddeddf yn ei wneud a beth na fydd yn ei wneud? Bydd y ddeddf yn cael gwared ar yr amddiffyniad cosb resymol. Fydd neb yn cael cosbi plant yn gorfforol yng Nghymru. Cael gwared ar fwlch cyfreithiol oedd yn caniatau'r amddiffyniad cosb resymol mewn lleoliadau heb eu rheoleiddio, gan gynnwys rhai mannau dysgu addoli, chwarae neu hamdden. Diogelu plant yn gyfreithiol rhag cosbi corfforol, yn union fel rydyn ni'n diogelu oedolion. Gwneud y gyfraith yn fwy clir, fel bod plant, rhieni, gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd yn deall y gyfraith. Helpu i amddiffyn hawliau plant a rhoi arwydd clir na chaiff cosbi plant yn gorfforol ei oddef yng Nghymru fydd y ddeddf ddim yn creu trosedd newydd. Nid yw'n gwneud mwy na dyleu'r amddiffyniad cost bresymol. Ddim yn atal rhieni rhag disgyblu eu plant. Mae gwahaniaeth mawr rhwng disgyblu a chosb gorfforol. Ddim yn ymyryd a gallu rhiant i fod yn rhiant. Gall rhieni wrth gwrs ymyryd yn gorfforol i gadw blentyn yn ddiogel rhag niwed, er enghraifft, neu i helpu wisgo neu brwsio danedd. Beth sy'n digwydd nesaf? Mae'r Senedd wedi pleidleisio i ddileu'r amddiffyniad cost bresymol a bydd y ddeddf yn dod i rym y mis Mawrth 2022. Rhwng nawr a hynny, cynhelir ymgyrch i roi gwybod i'r cyhoedd am y newid yn y gyfraith, gyda hysbysebion tyledu, radio a digidol. Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda rhieni a phlant yn gwybod am y newid i'r gyfraith. Bydd grŵp o arbenigwyr yn goruchwylio'r gwaith cyfathrebu. Byddwn hefyd yn gweithio gyda'r sefydliadau a fydd yn gweithredu'r newid yn y gyfraith. Bydd y grŵp gweithredu strategol yn gorechwilio ac yn gwneud argymhellion i sicrhau y caiff y ddeddfwriaeth ei gweithredu'n ymarferol ac yn effeithiol. Caiff y gwaith mwy manwl ei reoli gan bedwar grŵp gorchwil a gorffen. Mae'r oes wedi newid, mae agweddau wedi newid. Does dim lle i gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru heddiw. I gael mwy o wybodaeth am stopio cosbi corfforol, ewch i llyw.cymru slash stopio cosbi corfforol. I gael cyngor positif am rianta, ewch i magu plant, rowch amser iddo.